Alô. Ah, vocês querem microfone ou sem? Sim. Tinha que tentar, né? Foi dois, dois. <laughs> É, então, uh, meu nome é Christian, né? Eu vou fazer essa apresentação para vocês hoje uh, sobre um apanhado geral de diferentes arquiteturas e, e, redes convolutivas, né? A ideia, eu sei que é um assunto que é, às vezes requer uma introdução meio grande, né? Mas eu, eu vou tentar ser o mais superficial possível né, nessas explicações, porque cada um desses papers que eu vou apresentar aqui dá né, quase uma hora falando sobre cada um deles. Então, tentar ser bem superficial e focar sempre na, na arquitetura da rede e na aplicação. Né? Então, vou mostrar diferentes aplicações e diferentes arquiteturas para essas aplicações de redes convolutivas. Bom, como eu falei em Bahia, meu nome é Christian, trabalho no HP, né? acho que dá para dispensar apresentações que já te apresentou. Uh, a agenda, então, é falar um pouco sobre essas arquiteturas tradicionais de CNNs, né? depois passar um pouco para falar sobre as redes siamesas, falar sobre petições densas e sobre localização e detecção. Né? Depois um espacinho para pergunta e resposta, acho que vai dar tempo. Mas uh, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper a qualquer momento, aí não tem problema. Ah, então, as arquiteturas tradicionais hoje são compostas aí por três principais blocos, né? O primeiro, o primeiro bloco é o bloco convolutivo, o segundo é o de pooling e a última é a fully connected ou dense, né? Que é essa, essa, essa parte que é colocada geralmente no final das, das, das redes convolutivas para fazer a classificação em si, tá? Uh, eu vou pular um pouco dessa parte, porque o Thomas já explicou bastante, então vou passar bem rápido, tá? Uh, essas redes convolutivas geralmente têm uma entrada, né, tem uma imagem que é RGB, tá? Então esse, essa imagem RGB ela é vista como um volume, né, de três canais, onde cada um dos canais é cada um dos canais de cores, né? Uh, e cada um desses volumes também tem uma largura e altura, certo? Essa é a entrada da rede convolutiva, né? Uh, como o Thomas explicou antes, né, aqui está um exemplo de convolução, né? Uma convolução ele, é, ele é, ela é aplicada sobre cada um desses desses canais, tá? De entrada ou, ou ou no caso, no meio, quando esses canais, uh, quando esses filtros convolutivos estão no meio da rede e são aplicados sobre feature maps e não sobre a imagem de entrada, né? Uh, esses, filtros esses filtros eles deslizam sobre a imagem, né, aplicando essa, essa, essa transformada aqui, uma, uma transformada matemática de convolução. Uh, né? ah, aqui o Thomas também já falou, inclusive o mesmo slide do Thomas. <laughs> Não foi combinado, Uh, e aí, então. <laughs> Aqui é um exemplo de, de pooling, né? É, o, que, o, que é, é, o que é importante citar sobre o pooling é que eu acho que ele, eu, a, além de ele fazer essa redução de, de dimensionalidade, né, conforme ele vai se aprofundando na rede, ele também garante um pouco de invariância para a rotação, né? Porque imagine se esse pixel aqui estiver rotacionando para cá, por exemplo, não vai fazer diferença, porque ele vai aplicar uma operação de max aqui, né? Então, se tu tem essas, essas várias camadas de pooling, né, conforme vai se aprofundando essa rede, ele vai ganhando cada vez mais invariância de rotação. Uh, e aqui as redes uh, Polyconnect, né, que é uma rede Polyconnect não, camadas Polyconnect, né, que são que são camadas como Thomas citou, como Thomas citou que são completamente conectadas, né? Todos os neurônios são conectados com todos os neurônios da, da camada posterior junto com a camada anterior. Uh, então, ah, agora vou começar a falar um pouco sobre essas redes siamesas, né? As redes siamesas ela tem uma arquitetura um pouco diferente da tradicional, né? Mas não tem só um branch de informação, que uma, não só uma ramificação de informação que vai que vai atravessando essa rede convolutiva, mas sim ela tem dois branches, tá? Então tu tem a entrada dessas redes não é uma imagem, por exemplo, eu estou usando aqui. Essa rede mesa pode ser utilizada para qualquer outro tipo de rede, não só convolutiva, tá? Mas aqui no exemplo eu vou usar rede convolutiva. Então, aqui no caso de uma rede convolutiva, tu tem duas entradas, tá? O x1, o x2, e tu tem uma saída que é o teu label da tua rede, né? O rótulo da tua rede que tu quer aprender, certo? Então, no caso, por exemplo, ah, de um reconhecimento, de uma verificação de faces, por exemplo, que quer verificar se uma face, se uma imagem é a mesma, é, é, se numa imagem tem o rosto de uma pessoa que é, que é a mesma pessoa que está numa outra imagem, mas talvez com uma rotação pequena do lado, ou diferentes problemas de iluminação, né? tu bota essas duas imagens nessa rede, tá? Nesses dois branches. E o que, que essa rede vai fazer? Ela vai aprender um espaço métrico, né? O que, que, que, que isso significa, né? Aqui a gente tem uma função de distância euclidiana, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as features, né? A saída de cada um desses branches, tá? E vai fazer com que ele vai aprender essas features, tá? Vão ser aprendidas de forma que, para quando duas imagens forem da mesma classe, no caso a mesma pessoa, é, é, esse espaço métrico vai se aproximar, ou seja, essas duas instâncias vão se aproximar desse espaço euclidiano. Né? E se for, por exemplo, ela é treinada também com uh, pares positivos, que no caso são da mesma classe, no caso a mesma pessoa, ou ela pode ser treinada também com pares impostores, se chama, tu treina uma imagem de uma pessoa e imagem de outra pessoa que não é ela, né? E o que, que ele faz nesse caso daí é afastar, então, essas duas instâncias no espaço, né? Então, o que, que ele acaba fazendo? que é uma área, ah, uma área inteira de machine learning que, que trata disso, que é chamada de metric learning, né? que é, é aprendizado de métrica, né? porque o que ele está fazendo aqui é aprendendo uma métrica, né? através dessas duas, desses dois branches. Tá? O que é importante citar é que esses dois branches, na verdade, não são duas redes diferentes. Uh, elas são a mesma rede, tá? Porque elas compartilham os pesos aqui. Então, uh, é, é, esses dois branches que tem aqui, é, onde entra o X1 e o X2, eles não passam por duas redes diferentes, e sim pela mesma rede, tá? Ah, vai ficar mais claro, acho, que quando começar a falar mais exemplos, tá? Aqui tem um exemplo de aplicação, tá? O que, que acontece aqui? Eles treinaram um modelo, tá? Em que eles botam imagem de produtos, essas imagens mais icônicas aqui, do produto todo com background subtraído, Uh, e imagens de produtos em cena, tá? Em cima de um, eh, de um ambiente de design, tá? Por que, por que eles criaram, eh, qual é o objetivo desse problema que eles tentaram resolver aqui nesse paper? é que muitas pessoas em sites uh, sociais, de mídia social, eles, eles tentam procurar, por exemplo, a pessoa vem com um produto e diz, ah, eu quero ver como esse produto ficaria no ambiente, eu quero exemplos de design de como eu posso usar esse, esse produto em casa. Ou então ele tem um, eh, ou então ele tem, por exemplo, digamos, um produto, né? E ele quer a primeira coisa seria procurar esse produto, né? Procurar uma cena ou então pegar esse produto e jogar e dizer, ah, eu, eu, eu tenho esse produto, que produto é esse, né? Eu quero saber que produtos similares tenho a esse, né? Talvez para fazer recomendação ou qualquer outro tipo de, de ação em cima disso, né? Então, que, que, como funciona esse processo, né? Eles, eles treinam esse espaço aqui, tá? Que é um espaço euclidiano aqui. Aqui ele está projetado em duas dimensões só, tá? Para facilitar a visualização. Mas, na verdade, cada um desses pontos, tá? Tem 256 dimensões, ou seja, tem 256 features, né? para cada um desses pontos, tá? E essas features é o que é, o que é aprendido através uh, de uma rede siamesa, tá? Como é feito esse treino, então? Eles botam aqui, por exemplo, essa imagem do produto, né? Essa imagem de um produto em cena e a imagem do, do mesmo produto, tá? Fora de cena, né? A imagem do produto mais, mais icônico, como ele é vendido no catálogo. Uh, eles passam esses dois, esses, essas duas instâncias pelas, pelas, pelas, por aqueles dois branches que eu falei da rede siamesa, tá? E o que, que vai acontecer? Quando está treinando com um par positivo, em que o produto é o mesmo, é, em que o produto das duas instâncias, o x1 e o x2, no caso, são o mesmo produto, ele vai fazer com que esses dois pontos, né, nesse espaço métrico que está aprendendo, eles vão se aproximar, certo? Então, produtos que são parecidos, uh, mesmo tendo essa variância, você está vendo que esse, que esse produto aqui na cena está muito diferente desse produto, tá? Então, mesmo tendo essa variância de rotação, diferença de escala, etc., ele vai conseguir aproximar esses, esses dois produtos, tá, nesse espaço. E eles treinam também com outro espaço, no, uh, treinam também com vários impostores, como eu falei, então tem aqui o mesmo produto daqui de cima, só que ao invés de treinar embaixo ele com o mesmo produto, tá? Eles treinam outro, eles treinam com outro produto, que é um chamado produto impostor, que é um produto diferente dele, tá? E aí nesse treino a rede vai fazer o quê? Vai fazer com que vai agir como se fosse duas forças, né, separando cada uma dessas instâncias nesse espaço, para que ele crie um espaço onde tu, quando tu imputar um produto nessa rede, tu possa fazer uma pergunta. Eu tenho esse produto. Tu joga esse produto na rede, ele vai verificar quais são os produtos vizinhos dele e vai retornar. Então, esses produtos que vão ser vizinhos dele vão ser geralmente muito parecidos com ele. Eles foram bem sucedidos nesses, nesses exemplos, tá? Eu, eu tenho um outro slide que eu tive que tirar por causa do tempo, mas eu, eh, eu, eh, os resultados aqui são bem interessantes. Aqui tem um exemplo bem prático tem uma cadeira aqui, tá? E eles conseguem procurar várias cenas naquela cadeira, às vezes tá até, o, eh, tá até com algum objeto na frente, ele consegue mesmo assim encontrar aquela cadeira. Rodinho, uh, esse treino impostor que tu falou, ele é explícito ou ele identifica o impostor? Tu, ele é explícito, é, é, na, na hora de tu treinar essa rede, tu cria um data, tu tem teu dataset, tá? Então na hora de tu treinar essa rede instância em instância, tu passa pares de produtos da mesma classe e pares de produtos com um produto impostor para ele aprender a separar né, e, e, e aproximar. Uh, outro exemplo bem interessante de rede siamesa, tá? que, é uma, que é um exemplo que eu achei bem, bem legal. Uh, aqui no caso, esses papers utilizaram dois datasets do Google, do Google, tá? O primeiro dataset é o Google Street View, né? Que acho que todo mundo conhece, são aquelas imagens na rua, né? E o outro dataset é o Google, uh, o Google, satélite, uh, Google Earth, né? Que são aquelas imagens que o Google comprou de satélite, que tem bastante imagens aéreas, tá? Então, o que, que eles fazem? Tá? Eles, eles treinam uma rede siamesa para, é, é, de forma que, a partir de uma imagem, por exemplo, que tu tira na rua, através de uma imagem do Street View, ele consiga localizar tá, nessas imagens aéreas onde, tá, é, onde é o lugar que está aquela casa. Uh, então, o que, que eles fazem? Eles imputam, eles fazem esse mesmo procedimento de treino que eu falei, eles criam pares dessas imagens com esse crop pequeno aqui, de uma imagem, né? Eles têm um dataset, então eles sabem que essa imagem do Street View representa isso, então eles têm esse dataset, eles treinam essa rede siamesa, tá? aqui é o procedimento de treino, e depois, eh, eh, de modo offline, eles fazem a extração de features das imagens aéreas, né? E aí, por exemplo, tu vem com uma query, por exemplo, de uma imagem da rua, tu uma foto da rua, e ele vai te retornar, então, através de uma procura de features, quais é são, quais são os pontos né, uh, nessa, nessa, nesse mapa de imagem aérea que são mais próximos daquele, daquele edifício ou, ou daquela casa que tu, tá, que tu tirou a foto. Né? Uh, é um exemplo bem interessante que mostra, por exemplo, a diferença de ângulo das imagens, né? Tem uh, ah, as imagens aéreas, obviamente, às vezes estão até escondidas, né? Então ele tenta, uh, ele tenta mesmo assim encontrar instâncias, né, que sejam próximas a ela, tentando fazer com que seja invariante em relação a essas distorções que tem de uma imagem que é tirada uh, num, num ângulo paralelo ou num ângulo ortogonal. Né? Uh, aqui, tem aqui tem agora uns plots bem interessantes, tá? Esses dois, uh, essas duas cidades aqui em cima, que é Chicago e Charleston, foram, foram datasets de treino, tá? E essas duas partes aqui embaixo foram datasets uh, de teste, tá? Então, ou seja, essas imagens aqui foram, foram utilizadas depois, né? Não, foram, não fizeram parte do dataset que eles usaram para treinar essa rede, tá? Uh, o, a caixa, o retângulo verde aqui são as corretas, tá? E aqui eles mostram, acho que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 12, 12 instâncias mais próximas da imagem que eles estão querendo procurar, tá? Então aqui, por exemplo, tem esse, é, tipo quase como se fosse um galpão, não sei se dá para enxergar muito bem aí. Eles têm essa imagem do Street View e ele realmente retornou, né, essa imagem que é, é, é correta desse galpão. E aqui que eu acho que é a parte mais interessante é que eles também botaram um mapa de calor, tá? Onde, cada, onde a intensidade de cor de cada pixel indica o quão próximo uh, essa região está dessa, de, desse tipo de construção. Né? Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui em Tóquio, né, que foi um tipo de, de imagem que eles tiraram uma foto de esquina aqui, tá? Eles tentaram encontrar e realmente ele voltou imagens de prédios bem parecidos de esquina e ele acabou, nesse heatmap, ativando só pontos onde tem cruzamentos né, na cidade. Uh, e aqui um outro em San Diego também ele encontrou, vocês podem ver que ele encontrou construções bem parecidas com essa aqui, né, nas imagens aéreas, e ele ativou só uma, uma pequena parte da região da cidade aqui, onde é característico esse tipo de arquitetura aqui, né, que ele encontrou. Então é um tipo, é um tipo de, de arquitetura bem interessante para se fazer o, o, que se chama de embeddings, né, que é fazer, que é embarcar, por exemplo, imagens, instâncias que têm uma alta dimensionalidade em um espaço métrico que tem uma baixa dimensionalidade, como por exemplo 256 features, que tu possa fazer uma busca muito rápida e que essa busca seja invariante em relação a distorções de imagens ou distorção de iluminação e etc. Uh, ah, ficou claro até aqui? Alguém tem uma pergunta? Uh, então agora eu vou passar para a parte de predição densa, né? Ah, o uh, que, que é predição densa? Né? Muitas vezes as nossas eh, essas CNNs que a gente treina Uh, nem sempre a saída delas é, por exemplo, uma classe, só uma classificação ou uma regressão, por exemplo. Né? Muitas vezes a própria saída da CNN da CNN pode ser ela também uma imagem, ou seja, é uma saída densa, né, em que ela tem, às vezes, a mesma dimensão da imagem, ou menor, ou maior que a imagem, mas ela tem uma, uma construção densa, né, tem bastante dados ali, e não é, por exemplo, só uma saída de probabilidades de classificação, etc. Né? Uh, aqui está uma arquitetura bem interessante, porque ela tem bastante elementos aqui que foram desenvolvidos nos últimos anos. Tá? Essa aqui é um exemplo de um paper que é para fazer colorização automática de imagens que são em preto e branco, né, em, escalas de cinza, tá? Esse aqui é um paper de 2016, acho que saiu uns dois meses atrás, tá? É um paper bem interessante. Uh, ela tem, ele, é, nessa arquitetura aqui, ele não tem só um branch, né? Ele tem dois branches, como vocês podem ver aqui. Ele imputa essa imagem uh, preto e branca para os dois branches, tá? Preto e branco, não, então cinza. Imputa essa imagem nos dois branches. Uh, nessa primeira parte aqui da rede, vocês podem ver que ela tem uma rede que é a mesa, tá? Só que ela é siamesa até uma parte só, tá? Que ela compartilha os pesos aqui. Então, até esse momento, ela é uma siamesa, ou seja, essas duas redes compartilham os mesmos pesos e são a mesma rede. A partir disso, ele segue dois branches, tá? Um que vai extrair features locais e features globais, tá? O que, que, são features globais e features locais? Features globais são, por exemplo, informação sobre a imagem, do que, que aquela imagem está representando, como, por exemplo, se ela, se ela é um jardim, se tem um carro, se é um cavalo ou etc. Né? E features, features locais são informações que são mais espaciais, né? por exemplo, informações de que nessa região, por exemplo, tem uma árvore, nessa outra região tem um gramado, nessa outra região tem um céu. Então, são diferentes uh, uh, tipos de features tá? que eles traem através de dois, duas ramificações. Tá? E aí, depois de extrair essas features globais e locais, tá? Eles têm uma parte aqui que faz a fusão dessas duas features, tá? Ou seja, aqui nesse feature map, tá? De imagens que está vindo por esse branch, ele vai, ele vai concatenar uh, esse vetor de features globais, tá? Para cada um, para cada um, digamos, desses pixels, para cada uma das features que está presente nessas feature maps, tá? Então ele vai fazer essa concatenação para uh, ah, fazer essa fusão de informações que são locais da rede e também informações globais da imagem, tá? A partir disso, então, de fundir essas duas redes, tá? ele vai fazer o que? Ele vai fazer aqui uma convolução que se chama convolução transposta, ou deconvolução, que eles chamam. Né? Essas convoluções, ao invés de... São filtros que, ao invés de diminuírem a imagem, eles fazem um upsample da imagem, né? eles aumentam a imagem, mas eles não fazem um upsample como se fosse um resize, né? um resize sem, sem, sem aprender dados. Eles fazem esse resize da imagem uh, através de, de, treino, através de dados históricos do dataset. Então, são filtros que aprendem a aumentar esse tamanho, aumentar essa espacialidade que está tá recebendo aqui, porque através desses primeiros layers ele foi reduzindo. Vocês podem ver que está reduzindo o tamanho dos volumes aqui, né? Em relação à largura e altura, ele está aumentando o, o, a profundidade dos volumes, mas ele está diminuindo as imagens, né? Então, ele tem que desfazer isso depois no fim da rede, tá? E aí no final da rede aqui é eles fazem essa predição, tá? Essa, essa imagem aqui no final que eles chamam de crominância já tem o mesmo tamanho dessas dessas dessas dessas features maps que tão, tá, que era é no começo, que é o mesmo tamanho da imagem, tá? Então o que, que eles fazem? Essa crominância é como é, é, é um tipo de, de, de, de, espaço de cor que tem, tá? Diferente da RGB, que ele separa em dois canais uma imagem, né? Um canal ele dá cor e outro canal ele dá luminância. Então, como eles têm a imagem que é preta e branca, que já tem essa luminosidade do pixel, eles só precisam fazer um merge né, dessas cores junto com a imagem original. E a partir disso, então, ele uh, colore a, aquela imagem naturalmente, né? Uh, através de dados que ele aprendeu, né? Uh, esse tipo de rede de aplicação é muito interessante porque uh, os datasets para treinar esse tipo de rede vem praticamente de graça. Tu pode pegar imagens que são coloridas, transformar ela para escala de cinza e tu, tem, tu já tem o, uh, o rótulo que, que tu quer treinar e tu tem a imagem uh, em escala de cinza. Então tu não precisa mais muita coisa, tá? Junto com essa petição de cores da imagem também, eles fazem uma, uma task auxiliar que se chama de classificação, né? Então, ao mesmo tempo que ele, que ele, que ele colore aquela imagem, ele diz também a que classe pertence aquela imagem, né? Se é um campo, se é etc. Ele usa essa, essa, essa task auxiliar justamente para extrair essas features globais, né? Ela não está aqui por acaso. Uh, e os resultados dela são realmente muito bons, né? Ali vocês estão vendo uh, as imagens em cima em, em tons de cinza, tá? E aqui embaixo vocês podem ver que ele aprende, ele consegue detectar que cada pixel corresponde, por exemplo, a, uma, a um asfalto, a uma parte de um tijolo, uma construção, ou árvores, né? Inclusive ele faz até essa, eh, variações muito sutis, né? No caso do, do topo das árvores, até a diferença de iluminação ele consegue detectar. Uh, não sei se ficou claro até tá aqui, alguém tem alguma, alguma dúvida? Uh, aqui tem outro exemplo também, vocês podem ver que aqui ele consegue detectar também muito bem uh, o tom de pele das pessoas, né? O tom de pele fica muito fica muito bem, bem característico e ele não invade outras regiões né, da imagem. Vocês podem ver que ele fica limitado realmente onde está a pele da pessoa. Né? E aqui também ele conseguiu detectar neve né, e etc. Então é bem interessante né, esse, esse tipo de aplicação. consegue se colorir uma imagem baseado não em uma colorização artifici artificial, mas sim em cima de uma rede que foi treinada em imagens naturais. Né? Então ele utiliza um aprendizado para colorir imagens. Tá? Eles, eles precisava daquele de features globais? Sim, porque eu, eu já vou te explicar depois porque aquele aqui, aqui tem um exemplo que eles estão brincando um pouco com isso, tá? Vai, vai, vai ficar mais claro aqui depois desses exemplos, tá? Uh, como tu pode botar o, o que eles fazem para colorir a imagem, tá? Eles pegam a mesma imagem, tá? E eles usam essa mesma imagem para as duas features, tá? Mas como tu tem dois brands, tu, tu, não precisa usar a mesma imagem para sair as duas features. Então o que eles fazem aqui, depois que eu vou mostrar naquelas imagens, é usar uma imagem que vai ser utilizada para fazer a feature local, né, que vai ser a imagem em si, e outra imagem que vai ser utilizada para extrair feature global, tá? Então vocês vão ver o efeito que tem ao se mudar essas imagens, tá? Então aqui na primeira imagem, né, tem uma imagem de um campo, tá? E aqui tem a imagem local e global foi utilizada a mesma imagem, tá? Então a mesma imagem foi utilizada para eh, fazer a extração natural, que é o procedimento natural deles, que é utilizar ela para extrair feature global e local. E aqui também um que tem um campo aqui, eu acho que é de soja, tá? E ele foi feito essa mesma, essa mesma, esse mesmo procedimento, a mesma imagem para feature global e local. Aí aqui o que eles fizeram? Eles utilizaram essa imagem para extrair feature local e aqui para extrair feature global. Então, por exemplo, as informações locais aqui acabaram fazendo com que, com que ele entendesse que é, essa, essa é uma imagem né, que tem árvores, etc., mas que é, essa imagem representa um campo, um campo de soja e não um gramado. Entendeu? Então, esse, esse tipo de informação global que pode alterar ah, principalmente a cor da imagem, né? que altera, altera, altera essa colorização de forma a, a, capturar essa, essa informação que é global na imagem. Né? Por exemplo, é um campo de soja, que geralmente tem, tem cores que são mais, por exemplo, mais características desse campo em vez de ser grama, entende? Aqui embaixo também tem um experimento bem interessante que eles conseguiram trocar como... Eh, conseguiram fazer com, com que se aquela imagem fosse tirada em diferentes horas do dia, né? Então aqui ele tem a mesma imagem, né, utilizada como feature global e local, e eles pegaram para a imagem global, aqui num exemplo e no outro exemplo, eles botaram uma imagem que foi tirada, a, por exemplo, mais perto do pôr do sol e outra de manhã cedo. Né? Então vocês podem ver que a atmosfera aqui da imagem, até a cor na, na parte das rochas aqui ficou bem característico de quando tu tira uma, uh, quando tu tira uma imagem que está tá sendo, quando tu tira uma imagem que é o pôr do sol, quando tu tira uma imagem que é bem de manhã cedinho. Né? Então, é uma aplicação bem interessante que eles conseguiram uh, uh, mudar essas informações globais, né, de forma que ele conseguisse alterar essa, essa, essa, essa, essa colorização da imagem de acordo com se fosse tirada em outro momento do dia. Uh, não sei, tem alguma pergunta aqui, mas... Opa. Eu me foto que você mostrou antes, que tem a foto do preto e branco e tem a foto colorida. Qual que é? Qualquer modelo. Ah, tá. Hum. Em uhum. alguma delas foi usada aquela abordagem que você falou de pegar a foto colorida torná-la em tom cinza, hum. depois comparar o resultado com o original? Eu acho. É, eles têm no paper isso, tá? Eu, eu só não botei aqui. Mas eu vou disponibilizar depois a apresentação, tá? Claro, essas imagens aqui que eles botaram, tá? Tem algumas que foram pré-selecionadas que ficaram com um resultado bom, tá? Tem algumas também que ficam, nem todas ficam com um resultado tão bom assim, tá? Mas uh, o que acontece, nas, tu vai ver nas, no paper, eles têm, por exemplo, uma imagem que é, um, uh, que é, tem um riacho e tem um mato assim e tem uma barraca, tá? Uma barraquinha que é artificial, uma barraca para pessoa dormir ali, né? E aí o que acontece é que na imagem original essa barraca ela é laranjada, tá? Mas na colorização ela ficou azul. E isso eles citam no paper que é natural devido à própria natureza do processo de colorização, né? Porque tem ambiguidade, né? Porque tu pode ter barracas de variadas diferentes cores, né? Mas, por exemplo, o céu, a neve, cor, a cor da pele das pessoas, geralmente tem um range que fica que é bem menor do que, por exemplo, a diferente, diferentes cores que podem ter a cor de uma barraca. Mas depois eu vou disponibilizar os slides e os nomes de todos os papers que eu estou citando estão aqui embaixo, tá? as referências, então daí dá para pegar e olhar lá coisa. Uh, deixa eu ir para a próxima. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as CNNs, tá? não sei como é que tá o tempo, acho que vai dar tempo. Sobre localização e detecção, né? Uh, essa é uma das redes tá? que, foi, uh, que foi criada em 2014, tá? é uma rede bem conhecida hoje, porque a partir dela se criaram várias evoluções. E essa rede foi criada para tratar um problema, tá? que é o problema de detecção uh, de objetos ou diferentes classes numa imagem. Tá? Geralmente, a gente uh, tem muitas, uh, muitas tarefas em CNNs que elas fazem a classificação, ou seja, eles dizem que se essa imagem é uma imagem de uma pessoa, é uma imagem de um cavalo, etc. Mas nesse caso, eles tentam resolver o problema de não só dizer uh, que tipo de objeto que tem naquela cena, mas também dizer que classe aquele objeto pertence. Então, e também delimitar onde esse, esse objeto está através de um retângulo. Né? Então, aqui tem um exemplo aqui da imagem de entrada, tá? que tem vários retângulos aqui que eh, representariam vários objetos nessa cena, tá? E o que, o que acontece, tá? Esses retângulos, cada um deles, tá? Passam nessas, Uh, perdão, só para falar um pouco antes, o nome dessa rede é RCNN, tá? não, não confundir com é, é, redes recorrentes. Ela, na verdade, é RCNN, porque é Regions é, CNN, né? Que ela é, ela é baseada em regiões. Depois eu vou explicar por que, que eles utilizaram esse termo de regiões, tá? Então, essas diferentes regiões da imagem, tá? Elas são... Elas, é feito um crop delas, tá? É feito um resize para que elas entrem numa CNN. E, então, cada uma dessas regiões passa numa CN, CNN e cada uma dessas CNNs vai dar, então, duas saídas, tá? Uma das saídas delas é um, é um, é um mapa, um, um, mapa de feature, tá? Que vai entrar numa, num SVM, num outro classificador, uh, que vai dizer então qual é a classe dessa, dessa imagem, tá? E a outro é uma regressão, tá? Que vai dizer, vai ajustar o tamanho desse, desse bounding box que está aqui, tá? Dessa, desse retângulo. Porque o que acontece? Esses retângulos, esses retângulos, eles são provenientes de um método que faz propostas de retângulos nessas imagens, tá? Depois eu vou mostrar como funciona isso. Só que esses retângulos podem não tá, estar uh, muito bem ajustados no objeto, tá? Então essa regressão auxiliar que tem aqui, ele faz com que ele ajuste um pouco esse retângulo para melhorar um pouco o resultado de, de classificação. Uh, como eu falei anteriormente, né, cada uma daquelas regiões tu tem que eh, jogar para a rede, né? Cada uma daquelas tu, tu tem que recortar da imagem e jogar para cada uma das CNNs, mas como tu aparece com regiões naquela imagem, certo? Então, o que acontece aqui tem um método, por exemplo, de selective search, né, que faz o quê? Que faz uma procura na imagem, tá hierárquica, tá, hierárquica né? É como se ele fizesse um clustering dos pixels, tá? E a cada, a cada passo, isso tem um threshold que tu configura, né? E ele vai fazendo com que diferentes uh, regiões de pixel cada vez se fundem cada vez mais hierarquicamente, né? E geram algumas regiões, tá? Então, essa, cada uma dessas regiões que ele gerou aqui, ele bota um quadrado ao redor, né? Um quadrado que, que em que é, essa região fique to totalmente coberta por esse, por esse retângulo, e, e aí, então, através dessas propostas é jogado na, nessa rede, tá? Então, cada, e geralmente, uh, esses métodos geralmente jogam cerca de 2 mil a 3 mil retângulos nessas, nessas redes, tá? Uh, eu não sei como é que todo o tempo, acho que já foi, né? Uh, já foi o tempo, eu, queria eu vou falar bem rapidinho aqui, então, sobre uma evolução dela, tá? Uma, uma das evoluções dessa rede foi ah, porque como é aquela outra rede, ele tem que jogar, uh, por exemplo, 2 mil, dois mil retângulos numa, em cada uma, 2 mil retângulos nessa mesma CNN, tá? Isso tem um custo computacional, né? Então, eles fizeram para resolver isso, eles jogam to, a, toda a imagem nessa rede e eles fazem aquelas propostas em feature maps da rede, né? Ou seja, depois a rede, a rede gerou feature maps de petições eles, eles, não precisam passar duas mil imagens né, dentro de retângulos para essa rede. Eles simplesmente passam uma imagem inteira para essa rede e eles passam uma lista de, lista de retângulos e daí eles fazem, fazem essa predição, né? Eu acho que acabou meu tempo, então... <laughs> Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? É, sobre a, produção do dataset em si. Para qual problema? É, qualquer um, tá, uhum. Né? imagens, por exemplo. É, quando que eu... Existe alguma, alguma, alguma machine learning que quer é dizer, tá, agora eu tenho uma, um dataset representativo possa uhum. começar a aplicar isso? Assim, não, não tem, hoje em dia, não tem um, um critério objetivo que diz assim, essa quantidade de dados é suficiente para esse teu problema. Tu tem que pegar um dataset e tu tem que treinar, tá? Não adianta. É, é, um, é um problema que é resolvido empiricamente. Não tem uma, um critério objetivo. Uh, geralmente, para problema de classificação, por exemplo, para te ter, pra te ter uma, uma, uma curácia boa, é, é, questões assim, às vezes de até é, mais de 200 mil, 300 mil, 500 mil imagens, tá? Mas isso é um problema que é resolvido com uma técnica chamada Transfer Learning, tá? Que tu faz o quê? Tu treina uma rede, tá? Por exemplo, no ImageNet, que foi o dataset que o Thomas citou, que eles têm milhões de imagens. Tu treina essa rede nesse, nesse dataset, tá? Então, todas as camadas da rede, uh, digamos que tem uma rede de 10 camadas, tá? Então, essas 10 camadas da rede aprendem a extrair features dessas imagens, tá? Só que essas features dessas imagens, uh, o mais quanto, quanto ele estiver nas primeiras camadas ainda, principalmente as primeiras camadas dessa rede, ele aprende features como, por exemplo, extração de borda, ele aprende a detectar onde tem círculos, onde tem, uh, por exemplo, cortes, etc. E quanto, quanto mais tu for se aprofundando nessa rede, ele aprende, uh, aprende features cada vez mais abstratas, como, por exemplo, aprende a detectar um olho, ou uma roda de um carro, e etc. Né? E esse tipo de feature, ele geralmente também é útil para outra, outros domínios, certo? Se tu quer classificar uma imagem tua, tu não, vai, tu não vai treinar no teu dataset. Então, o que tu vai fazer? Tu treina uma rede nesse dataset gigante da ImageNet, e depois tu congela os, os, os, algumas camadas da rede, né? Onde tem principalmente essas primeiras camadas que tem essas features que são, uh, são genéricas para vários domínios e problemas e tu faz um ajuste fino nas camadas finais só para o teu problema. Então, ao fazer isso, tu acaba uh, precisando de menos imagens para se treinar o teu para se treinar para resolver o teu problema, né? Mas depende muito do domínio do problema também, né? Alguém tem mais alguma questão? Opa, tem mais uma. Lembra é que está o estado da arte nessa né? tarefa de localização aí? Tá ah, de localização, pelo que eu sei, tá? Eles têm. A, a, depois dessa festa, vem mais uma outra rede que é a Fester CNN, tá? É, tem, a, tem a RCNN, a Festa e a Fester. E aí. Pô, faz sentido, né? E aí, uh, nessa última rede, tá? É, porque aqui tu pode escolher qualquer arquitetura de CNN, certo? Porque eles criaram esse, esse não tenho para falar, mas eles criaram esse ROI pooling aqui, né, que é um pooling que ele faz, porque as camadas densas no final da rede, né, elas requerem um tamanho fixo, né? Então eles criaram esse ROI, é, ROI pooling para resolver esse problema, tá? Então tu pode plugar qualquer convnet aqui, entendeu? Então se tu plugar, por exemplo, uma convnet que é estado da arte hoje para classificação, por exemplo, acho que está a ResNet hoje ou a InceptionNet com os módulos da ResNet lá, tu pode botar ela aqui e aí tu se torna estado da arte em detecção, né? Eu acho que o que está em estado da arte hoje é, é o, essa Fester, é, essa Faster RCNN com a Resnet, né, que foi a última publicada. E aí alguém tem mais alguma coisa? Agora sim.